В той день чомусь не було літа, і не вдавали зрозуміти, що просто так, а що від Бога, де загубилася дорога, за прірвою була пустеля, і замість неба тільки стеля ми зустрілися з тобою, твій голос душу заспокоїв, лиш там, де ти є океани, де є там, де ти є океани, де і починає все звісти. немов сади. Мабуть, усе так мало бути, щоб голос твій я міг почути. З'явилось сонце у тунелі. І перетнулись паралелі. І я сьогодні добре знаю, добре знаю чому над бурями літаю, і хто дає для того силу. Лиш там, де ти є океани, теплоти, є там, де ти є океани, теплоти, і починає все цвісти, немов сади, лиш там, де ти є океани, теплоти, є там, де ти є океани, теплоти, і починає все цвісти, немов сади. Лиш там, де ти є океани, теплоти є там, де ти є океани теплоти, і починає все цвісти, немов сади, лиш там, де ти є океани теплоти, є там, де ти є океани теплоти, і починає все цвісти. Немов